السلام عليكم خوتي مرحبا بكم من جديد هذا الفيديو تابع للبلوك تاع دلس اللي مازال ما تفرجش الفيديو تاع دلس هاوليك من الفوق ولا يلقى في صندوق الوصف تحت راح نسيو اليوم نديرو تجربة غطس حر لهنايا في تلا دلس يعني غطس حر بدون معدات مجرد هاوي فقط خليكم تشوفوا هاد المناظر تحت الماء اكواريوم تاع الصح يعني ما تصدقوش بصح راح نصدقوا بربي ان شاء الله يجيو partie 1 ومازال يجي partie 2 يكون طويل على هذا ان شاء الله بربي وتعيشوا اجواء اكثر من هذا ما تنساوناش تشتركوا في القناه باش نزيدو نخدموا فيديوهات اكثر ومغامرات اكثر وراح نستمتع معنا في كل فلوق وفي كل فيديوهات ان شاء الله